diddordeb gyda fi mewn, um, diwe, mewn Cymru ac um, dwi'n hoffi Cymraeg. Yn wreiddiol o'r Llewyn Africa, mae George, nid i enw iawn, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers symud i Gardydd 5 mis yn ôl. Dydy o ddim yn dymuno dangos i wyneb ar gamra. Dwi'n meddwl uh, mae'n mae bwysig um, uh, i ffoaduriaid uh, ac cheiswyr llwches fi, fi, fel fi. Achos mae eisiau ni integreiddio gyda'r gymuned Gymraeg. Mae o'n cael gwersi Cymraeg am ddim drwy Brifysgol y Brif Ddinas. Diolch i brosiect dros dro. Un o'i diwtoriaid ydy dyn o Plymouth, sy'n mond yn ddysgwyr ei hun ers dwy flynedd. Mae mwy o arian yn cael ei roi i wersi Saesneg i ffoeduriaid a cheiswyll achos yn hoffwn i weld mwy o arian yn cael ei roi i wersi Cymraeg a ledled Cymru.